parvis, toute une foule qui se regarde, se dévisage. Chacun savait qu'un jour viendrait, jour du défunt. Oui, mais voilà. le même nom, mais aucun d'eux ne se connaît. Suis le cortège funèbre et triste où chacun pleure celui qui meurt. Bon bah, ça ça, ça dure un temps. Quand le cercueil est bien en terre, on lève la tête, on s'interroge. Toute une famille qui se rencontre, ça pique les yeux. À regarder, ça pique les yeux, à regarder. Puis s'excuse de ne pas se connaître. Ils arrêtent de se dire vous et elles se disent et se disent tout. Ils se racontent et 30 années, ça prend du temps. fleurs, leurs fleurs ont arrosé la cime. Moi j'étais Run